Часто бывает так, что сезонный товар, например, летняя или зимняя одежда, на долгий срок отправляется храниться на склад. Тарахсофт позволяет учитывать этот момент при помощи дополнительной опции «Сбор товара в коробку» для сезонного хранения. Итак, представим, что нам нужно убрать товар на склад для сезонного хранения. Что нужно учесть? Нужно собрать и пересчитать товар, напечатать его список, поместить товар в коробку и наклеить на нее бирку с краткой информацией и штрих-кодом. А если таких коробок несколько, желательно еще и распечатать список таких коробок. После этого товар можно отправлять на склад и быть уверенным, что когда придет время, его можно будет легко найти, распаковать, пересчитать и выставить на продажу. Тарксофт можно учесть каждый из этих моментов. Давайте посмотрим поближе на то, как именно работает эта возможность. После покупки дополнительной опции станет доступной вкладка «Коробка для сезонного хранения» в разделе меню «Документ. Комплектация». Здесь мы можем создать нашу коробку сезонного хранения при помощи кнопки «Добавить». По нажатию появится окно «Коробка сезонного хранения». В первую очередь здесь нужно выбрать вид товара. Для коробок сезонного хранения будет логично создать отдельный вид товара с соответствующим названием. Ниже можно добавить описание. Здесь можно указать, что именно хранится в коробке. Это облегчит нам поиск в дальнейшем. Также для упрощения поиска можно добавить артикул. На этом все, коробка создана, теперь добавим в нее товар. Это можно сделать, просканировав штрих-код, либо выбрав со склада. Когда товар добавлен, мы можем распечатать информацию по этой коробке, нажав на кнопку «Печать» в верхней половине окна. Тут можно распечатать список товаров в коробке, список коробок и бирки для этих коробок. Это будет удобно, если нужно вложить список товаров в коробку, промаркировать каждую сделанную коробку и получить в распечатанном виде их полный список. Закончить сборку можно нажав на кнопку «Собрать товары в коробку». После этого коробка появится на складе выбранного центра учета. Можем убедиться в этом, перейдя на форму состояния склада. Когда будет необходимо разобрать товары из коробки, используйте одноименную кнопку. При этом коробка списывается со склада, выводится из действия, а товар перемещается назад на склад. По нажатию на кнопку откроется окно «Разбор товаров из коробки», в котором необходимо выбрать центр учета, куда будет перемещен товар, после чего нажать на кнопку «Разобрать товары». Также есть возможность отменить разбор коробки по нажатию на соответствующую кнопку. В этом случае коробка вводится в действие, а также удаляются документы списания и внутренние передачи. Если же вдруг вам понадобится товар, находящийся в коробке, его можно найти кнопкой «Поиск», в какой коробке лежит товар. и изъять товар из коробки. При необходимости можно переместить товар в другую коробку. Для этого в поле «Состав коробки для сезонного хранения» выберите необходимый товар и нажмите на кнопку «Переместить товар в другую коробку». По нажатию на кнопку «Изменить состояние» можно запретить или разрешить редактирование состава коробки для временного хранения. Кнопка движения товара служит для просмотра движения выбранной коробки для сезонного хранения. Также полезной может оказаться возможность проведения инвентаризации товара в коробке. По нажатию соответствующей кнопки вам будет предложено создать специальную ведомость для подсчета товара в этой коробке. В целом процесс подсчета ничем не отличается от обычной инвентаризации. А этот видеоурок подошел к концу. Если он был для вас полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь еще много полезных уроков и мы не перестаем работать над новыми. Спасибо за просмотр и желаем вам удачных продаж вместе с Торгсофт.